galera, hoje eu tô mais um vídeo e hoje eu tô aqui às 9 e 3 da manhã pra gravar um vídeo. 9 hum, e 3 da manhã, isso não é normal pra mim. Eu acho muito vocês acordam cedo, mas eu não acordo esse horário normalmente. E, e recentemente foi descoberto um easter egg do Tubit que quando você vem aqui e clica na barra de ataque, aparece isso. Que isso, mano? Será que isso acontece com a skin em 8-bit clássico também? Sim, você clica mais uma vez. Aí você tem que clicar nele. 7. Vou aumentar o volume. 6. 5. 4. 3. O que será que vai acontecer, hein? 2. O que será que vai acontecer, hein? Welcome to 8 bit Alerta, você vai entrar no core de memória do 8-bit. Você deseja continuar o programa? Isso começou. Proje Projeto Laser? Prepare. Navegue pelo cosmos e atire nos seus inimigos. Ou, oh, uou, que top! será que as pessoas estão tá fazendo isso, galera? Que é bem escrito, velho. Ai, meu Deus. Caramba, <laughs> eu tô realmente jogando isso aqui. Oh, oh, deve ter muito segredo escondido aqui, galera. Sério. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Depois de vocês terminarem de ver essa gameplay, eu vou fazer uma explicação mais bem trabalhadinha, porque isso aqui, velho, eu acabei de acordar, não tô entendendo é nada. Só recebi uma notícia dos pais. Morri! Não, eu morri. Mal venceu de novo. Olha essa tela. Com certeza deve ter alguma coisa aqui, velho. Alguma série escondida. E vou analisar com certeza. Mano, Alguns momentos depois... Galera, a gente tá aqui de novo e lá vamos nós matar um Leps. Ai, meu Deus. Deixa pra lá, vou cortar o vídeo. Achei o portal. Achei o portal. Tô entrando aqui. Ah. Ou oh, o quê? Que isso? Um jogo japonês tá tudo escrito em quê? Não, vou traduzir isso aqui no Google Tradutor, galera. Pode <laughs> deixar que na edição eu traduzo. Que isso, mano? Tem bicho japonês? Tô entendendo nada aqui. Tem que... Oh, o que que... Qual que é esse, mano? Negócio é feio! What the f... Meu Deus! O bicho tem um olho saltado pra fora da cara, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. A gente vai lutar com ele, é isso? Sem <laughs> esse Street Fighter, mano. É isso mesmo? O oh, que, que? É? Todo mundo tem olho saltado aqui, mano? Que estranho. Um monte de rosa, velho. Rosa minhoca. Que é isso, velho? Mais rosa minhoca. Não sei se é o primo minhoca, não. Né? Eu gosto mais do primo, velho. Oh, o quê? Que é isso, mano? Eles o combate, é isso? Caraca, isso é difícil, mano. light show. Ih, tá tudo japonês aquilo ali, velho. Meu Deus. Tá tudo em chinês isso aqui. Que isso? Não, vou ter que, vou ter que abrir o Google Tradutor aqui, velho. Deixa, deixa eu tirar esse screenshot. Vai ter. Vamos lá. Vamos lá, agora a gente vai ter que passar por tudo isso aqui de novo, então lá vamos nós de novo no Time Lapse. acabar logo, faz tô quase morrendo. Vai, vai, vai. Aê, me joguei. última fase, depois dessa não tem mais. Então vamos tentar passar dela. alcançar ali só pulando. Não consegue, né? E é isso aí. Valeu, falou e tchau!